Alexandra, vítejte na streamnotu. Já projsím po sobě. Teď dobrý, dobrý, a doufám, že si tady ten stream užijete. Tak, vidím, že se narazili też jednola lidí. Já jsem to někam teď nevím, jak to bude. Ale chci, aby už ten stream byl konečně velký, jinak Takže dobrý. Oh yeah. żeby tutaj do grana, bo jako nawet 30 dana